assai. O açaí. assai. açaí. Ao caminato açaí. Comparato assai. O studiato assai. O portato assai. O zapato assai. O pensato assai. O stanco assai. O fatigato assai. Assai assai. mangiatene assai, assai assai proprio.